Якби під час е, Другої світової наші артисти їздили до Німеччини, їх би засуджували? Я думаю, що ні. Та ну, взагалі, от просто назвіть людину, ну когось із виконавців, кого б ви послали на Євробачення представляти Україну, кого ви знаєте? Ноктурна Мортум. Переможниця нацвідбору на Євробачення Мару опинилася в центрі скандалу через свої гастролі по Росії. Тепер її участь у самому і конкурсі під питанням. Зараз дізнаємося у людей, чи музика все ж таки поза політикою, як вони ставляться до цього всього. Е, що знаєте про Євробачення? Той, хто буде виступати, мені не дуже сильно подобається. Маруф. Маруф, так. Чому не подобається? Ну і наскільки я читала в соціальних мережах, то вона виступає на території агресора. А якщо вона виступає на території агресора, то яке Євробачення від України? Для мене, як для для громадянина, не є, скажімо, е, ворогом е, людина, яка там сповідує інші погляди, тим більше жіночої статі. Але я вважаю, що е, представляти Україну на такому конкурсі має дійсно людина з проукраїнською позицією яка чітко розуміє, що відбувається в нашій державі. Вона їде відстоювати честь країни, того в цьому немає нічого. Коли в країні від триває війна з е, так званим братнім народом, їхати туди і там е, проводити гастролі, я рахую, що це неправильно. Багато хто гастролює по Росії. Ну це ж погано. Да вона заробляє кошти. Журналісти, як ви, так вони також їздять по по своїй роботі до Росії. Чи справедливо буде, якщо Мару все ж таки не поїде на Євробачення? Звичайно. Це правильно. Наскільки ми знаємо, у нас п'ятий рік війна з нашим сусідом. Тому люди, які там заробляють гроші, вони не мають права представляти нашу державу під жовто-блакитним прапором. Це просто проти всіх норм моралі. Я не можу сказати за себе. Це діло тих, хто там. Е, працює. Ті, хто за цим слідкують, я тільки <laughs> дивлюся і наслаждаюсь. Шести фіналістів троє пов'язані з виступами в Росії. Та не, не пускати їх просто на Євробачення. Куди цього не уникнути, бо будь-які рухи в цю сторону воно виглядатиме ну, щонайменше як цензура. Подались на конкурс, будь ласка. А це вже робота далі громадськості, журналістів, що виявляються деякі ганебні факти. В першу чергу треба до комісії спитати, чому так, а потім вже казати до претендентів, чому вони попали. Треба було з самого початку дивитися, кого обирати. Мабуть, за це мають все ж таки нести відповідальність ті, які приймали участь у відбірковому турі, хто саме був в журі. Люди в більшості своєї проти того, аби людина, яка представляє Україну на Євробаченні, мала щось спільне з гастролями в Російській Федерації. Проте поки що рішення суспільного мовлення немає. Чи поїде Мару на Євробачення? Побачимо.